として答えを出していくべきだと思われます D クラス側の正当防衛という主張は藤君が無傷であり石崎君の記憶が負傷しているあや何 Like me, just might be the next best thing, but not like me. real shady, or you Slim that just live on. Oh. We're gonna have a